жетімдер. ағалы інілі берекет пен бақыт ойламаған жерден ата анасынан бір күнде айырылды әкесінің туыстарының бірі қайтыс болды дегенді естіп түнделетіп көлікпен шығып кеткен еді бір қаза тағы да екі адамның өмірін жалмады балаларына оңай болмай жүректері жаралы үнсіз ғана көз жасына тұншығып қала берді өмір деген ағынды су секілді міне әке-шешесінің дүниеден озғанына да бір жыл болды туыстары берекетті шақырып алып енді осы үйдің үлкенісің қара шаңырақтың түтінін түтететін келін әкелуді айтқан жеңгелері дереу іске кірісіп бір қызды тапты дүркіретіп той жасамаса да шағын қылып берекет пен жаңылдың некесі қиылды жаңыл өте өзімшіл байлықты ғана ойлайтын жан берекетте үйленудегі мақсаты үйді өз атына аударып алу еді бастапқы кездері жаңыл мейірімді сияқты болып барлық тірлікті жүгіріп жүріп бітіретін тамақтың да дәмдісін дайындап берекеттің көңілін тауып өзіне ғашық етті жаңылдың отбасы өте нашар тұрған жоқшылықта өсіп бойжете келе бұзық қыздарға еріп ішуді әдетке айналдырғаны бар жаңылдың туыс жеңгесі осы қызды үйленсе адам болар деп берекетке алып берген еді арада жылдары өтіп балалы бола бастады берекетті өз айтқаннан шығармайтын болған берекетте жаңылсыз өмірін елестете алмайды бір күні берекеттің інісі бақыт ешкімге айтпастан келін әкелді жаңылдың сондағы шарасыз күйін көрсеңіз іші қыж-қыж қайнап енді мына үйді уақыт қалады деп уайымға түсті кішігірім той жасалды бақыттың әкелген жары күміс көше қызы ішімдік ішіп әр жігітпен жүріп жүргенде жүкті болды бақытты жолықтырып алдап арбап қойына жатып шығып бір ай өтер өтпестен жүктімін егер үйленбесең өз өзіме қол жұмсаймын деп ақыры үйленіп тынды бақыт пен берекет өте момын жандар екеуі де әйелдерінің айтқанынан шықпайтын сол мінездерінен қаншама қиындық көретіндерінен бейхабар еді екі келіннің басы піспей күнде ұрыс жанжал ақыры жеңгесі бақытты әйелмен қуып шықты бақыт басқа қалада өмір сүріп жатты күміс жыл сайын туа берді ол кезде берекетте бес баланың әкесі атанған бұрынғы сыпайы жаңыл жоқ аузынан боқтық түспейтін не болса соған өз күйеуін әйел басымен әке шешесінен бастап боқтайтын еді бір күні жаңыл жұмыссыздықтың атынан мектепке оқушылардың киімдерін бақылап тұратын жұмысқа тұрған берекетті жұмысынан шығарып алып үйде бала бағушы жұмыстан келгенде тамағы дайын тұратын үй қызметшісіне айналдырып өзі күннен күнге сыланып бетін әрлеп әдемі киімдерін киіп мектеп басшысының көзіне түсуді жоспарлады ақыры жоспары іске асып көңілдес болып шыға келді бақыттың әйелі төрт баланың анасы болса да ескірмеді баяғы әніне қайта басып балаларының ай сайынғы жәрдемақысын алып ішімдік сататын кафеден бірақ шығатын ішімдікке сылқия тойған келіншек көрінген еркектің қойнына жатып үш төрт күн үйге келмейтін еді әйелі күмістің мұндай қылығына шыдамаған бақыт әйелін балаларын көзінше тепкілеп ұра жөнелді көршілері әзер құтқарды бір аптадан кейін есін жиған күміс күйеуінен кек алуды ойлап бар ойы өлтіру болды жұма болатын күміс үйге біраз азық түліктер алып кешке иісі мұрын жаратын дәмді тағамдар салаттар дайындай бастады балалары мәз болып ойнап жүр бұндай дәмді тағамдардың иісін сезбегендеріне біраз болған кешке жұмыстан келген бақыт іштей қуанып әйеліме ес кірді екен қасына барып бетінен сүйіп кешірші жан өткендегім үшін бәрі өтті кетті менен де кінә бар деген күміс сыр білдіртпеді кешкі аста дастарханға келіп балалардың қуанышты күлкісі әрбіреуіне сүйсінген әке іштей қатты қуанып отты күміс орнынан тұрып балаларға газдалған сусын құйып жатқан ас бөлмеде төртінші сыныпта оқитын айым жүгіріп келгенде күміс анасы бірдеңе тыққандай болды бала ғой мән бермеді күйеуіне кектенген күміс бақытқа сусынына уы қосып өтірік күле қарап қолындағы стаканды ұсынды сондағы күйеуінің жазығы бір апта бұрын ұрғандығы және күйеуі жоқ болса өз еркі өзінде қанша көңіл көтерем десе де өзін жайсыз сезінген бақыт ертерек төсегіне жатып сол жатқаннан мәңгілікке ұйқыға кете барды бақыттың ажалы жүректі алмас деп ойлады туыстары айым әкесінен қатты жақсы көретін әкесінің өліміне сене алмай іштей қайғырды күмістің жоспары орындалып балалардың ақшасын алып қайта ішуді шығарған бірақ бұрынғыдай емес ішімдік ішше құса бастайды тіпті иісін жақтырмайтын болған есіне бірдеңе түскендей аптекаға барып тест алды жүкті екен ертеңіне гинохологқа алдыртатын болып барған бала бес айдан асқан күмістің ішінде баласын түсіру үшін не істемеді десеңізші бәрін көрді болмады күміс балаларына мүлдем жаны ашымайтын тіпті аш қалдыратын күндері де болған жәрдемақыға тек өзі жейтінін ғана алып қалғанын алып қоятын уақыт кеткелі үйден жолықта кеткен айым бауырларына бас көз болып үйді айнадай қылып жинап кірлерін жуылып тап таза ұстайтын тек қарындары ашса да не берерін білмей қиналатын еді көршілері арасында тамақ әкеліп береді сонымен күндері өтіп жатты күмістің айы күні жетіп өмірге қаза келіп айым қатты қуанды үш бауыры да ұл еді енді міне артынан еретін сіңілісі де болды бірақ бейкүнә нәрестенің өмірі қысқа еді анасының қатыгездігіне шектеу қоятын бір жан табылмағаны. сол баяғы жаман әдетіне қайта басқан күміс тіпті жаңа туған нәрестесін емізбейтін жырылдап жатқан сәбиді ашумен бетіне жастық қойып тұншықтырды айым анасына жалбарынуда анашым қойшы өледі ғой деп жылап айтуда тыңдайтын күміс жоқ сәбидің үні шықпай қалды айым көз алдында сіңлісінен айырылған еді далаға жүгіріп шыққан айым көршісіне барып жылап тұрып бәрін айтты бұл кезде күміс тыққан ақшаларын алып басы ауған жаққа қаша жөнелді көршісі дереу милицияға хабарласып жедел жәрдем бәрі бір сәтте келіп жинала бастады жүрекке ауыр тиетін оқиға бәрін есеңгіртіп жібергендей бірі қарғап сілеп бірі құдайға тапсырды іштей ызаланған айым анасын өмір бақи кешірмейтін енді бауырларына өзі қамқор болатына өз-өзіне серт берді заңды қызметкерлер отынша уақыт бойы балалардың дұрыс тамақтанбаған жағдайлары өте нашар екен айтпаса да көрініп тұрғаны белгілі бақыттың ағасы берекетке хабарласып мән жайды айтқан берекет жаңылдан ұқсат сұрап балаларды үйге әкелді бұл орайда жаңылдың ішкі ойы бар еді қайын інісінің жетімектерін ақшасына бола өз қамқорлығына алу болды күмісті заңды органдар құрықтап аналық құқы айырып тиісті жазасын алды жаңыл мектеп басшысын қойып полиция қызметкерінің көңілдесі болып жүрген сол арқылы қалай балаларды өз қамқорлығына алу керектігін тіпті көп ақша алатынын да білді бастапқыда жаңыл балаларға жақсы қарады себебі балаларды қорғау ұйымынан тексеру келгенде балалар ешқайда бармаймыз деп айтатындай қыл берекет өз балаларынан кем көрмеді айым да ағасының мейірімділігіне қуанды берекетте бес бірдей ұл еді айымды өз қызындай көрді мұны жаңыл сырттай бақылап қызды сен қызды ма бәлем көрсетемін әлі күте тұр деп іштей сөйледі ол кезде айымның жасы небәрі Он жасқа енді ғана толған айымның уақытша бақытты сәттері аяқталды жаңылдың айқайымен берекетте жұмысқа шықты балаларға кім қарайды деп еді жаңыл қабағын түйіп ана арамтамақ не істейді үйде енді үйді да балаларға бас көз болатында айым деп айтты айым үшін азапты күндер басталды тағы жылықтай белі майысып үйді монтаз қылатын кір жуған айтсаңшы бір дақ болмайтын көршілері тамсанып бір жағынан байғыз қызға обалақ дейтін кішкентай сары қыз бүкіл үйдің тірлігін істеп бауырларына тамақты да жасайтын тамақ болғанда рош кейімен 500 грамм ғана сұйық май береді соны бір аптаға жеткізетін және де даладағы арнайы ошақ бар соған ғана істейді ондай тамақты ит те жемес еді ішкендері быламық жегендері қатқаннан онда да берекеттің балдарынан қалған нанның қалдығы болатын ол балалар шұжық жеп жүргенде жетімектердің аузының суы ағатын аға берші десе тойынған балалары жерге лақтырып беретін құм араласқан шұжықты жетімектер таласып жеуші еді мастығына қарамастан киген киімдерін көрсеңіздер өзінен үлкен шалбарды яғни ағалардың ескі құсқы белгеріне жіп байлап жүретін жасықша жетімектердің үйге кіруі мұң ағалары салқын үйде жатса бұлар далада үйдің көлеңкесіне шыбын шыбын болып жататыны жаңыл бұл уақытта тыныш жүрмей ауылды шулатып кімнің ақшасы қызметі бар соның қойнында жатып шығатын берекеттің құлағына жеткен еді ашумен өмірінде алға жүріп, қол көтерді Беті аузын көгертіп соққыға шықты таяқ жеген жаңыл дереу милиция шақырып 15 күнге күйеуін қаматып тастады кезіндегі таныс милиция көңілдесіне ақша беріп күйеуін қинауын енді әйелге қол көтермейтіндей етуін айтты жаңыл тағы да жоспар құрып ол балаларды қорғау ұйымында тексеруге келетін қырықтан асқан ертас есімді ел ағасы болатын соны қалай болса да алдап арбап қойынына жату еді ондағы ойы балаларды тексермейтіндей етіп ауызбастарға беріп отыру жаңылдың бұл жоспары да орындалып тағы да ауылдың өсегіне қалды оны естіген күйеуінің намысының тапталғанына шыдамай өзін асып өлтірді Айымға тағы да ауыр соққы болды ағасы әке орнына мейірім беріп қарасып жүрген ауылдың бәрі жаңылды жек көрді тіпті туыстары да теріс айналған жаңыл онсыз да туыстарымен анау айтқандай жақсы араласпайды күйеуінің жылына жетпей-ақ ашық-шашық қысқа белкемше кие бастады бетіне бар бояуды жағып көшедегі еркектерді өзіне еріксіз қарататын әр еркектің қойына жатып біраз ақша жинап арам ақшаға үй салуды ойлады айымның бауырларының жағдайлары өте нашар болды есік алдында көне бір бөлмелі сарай бар еді соның ішін айымға тазалатып енді осында тұрасыңдар деген жеңгесінің сөзіне үнсіз келісті ішінен ызаның иісі мөңгіген сарай қыста суық жазда ыстық болатын айым қанша сабақ оқысы келсе де оқи алмайды түнгі сағат екіге дейін үйдің бар тірлігінен босамайтын кеш батса күндіз жуған киімдерді түктеп кешкі астан қалған ыдыстарды жуып боламын дегенше ерке тотай ағалары жұмыс беретін көрші жаңылдың мұндай қылықтарына шыдамай балалар қорғау ұйымына хабарласып жағдайлары нашар екенін айтқан бірақ нәтиже болмады жаңыл бұрын ауызбастырғы беріп ертастың көңілін тапқан еді көршісінің зандаған естіген жаңыл сазарып көршісіне барып айғай салды сен не деп жүрсің аузыңа абайла сені соттатамын менің кез келген жерде адамым бар аяғыңды аңдап бас деген сөздерді қарша боратты екі-үш күнге жетпей жаңыл газет бетіне өнегелі ана деген мақаламен шыққанда оқыған жұрт бетін шымшып ұят-ай өмір не деген әділетсіз десіп жатты мақалада жаңылды батыр ана жалғыз басты болса да қиындыққа төзіп жүрген анаға теңеп өте мейірімді өзінің бес баласына қайын інісінің төрт баласына жақсы тәрбие беріп үлгілі ана ретінде көрсетіпті ол газетке шығу үшін жаңыл біраз таныстарының қойында жатып көңілдерін тапқан еді әрине ақшада ұсынды сол бір махалаға шығатын кезде жетімектердің қарны тойып әдемі киім киініп болмаса олар үшін бір күндері бақытқа толы болды жетімектер үшін бақыт деген қаны тойған күн деп білетін үнемі қарындары ашып түстерінде дәмді тамақ көріп оянатын мақала жазатын адамды да сатып алған еді керемет отбасының рөліне кірген жаңыл жетімектерді жәнім, балапаным деп басынан сипап жүр сол күні жаңыл өмірі балаларына айтпайтын жылы сөзді аямады айтпаса да белгіледі жаңылдың балалары быттиып жарылайын деп тұр жетімектердің ілмиіп құр сүйектері қалған күндер зулай берді айым да бой жетіп балауса қыз болып өсіп келеді ботадай көздерімен нәзік даусымен мектептегі жігіттерді өзіне ғашық етті бұл күндері жаңыл арам ақшасын балалардың жәрдемақысын жиып зәулім үй салып алды көңілдестерінің бірі жаңылға несие алып бизнеспен яғни ауылдық жерде мал бағумен айналысуына кеңес берді көп ұзамай жаңыл ірі көлемде несие алып ауылдың сыртына мал ұстады бір малшыны жалдап қасына ұлдарын қосып берді ұлдарының алды ер жетіп үлкені әскерде одан кейінгісі оқуда қалғандары мектеп шаққа жеткен еді айымның бауырлары да есейіп қалған 8-9 сынып оқитын ең кішісі 5 сыныпта оқыды аштықтың кесірінен бауырлары ұрыға айналды мұғалімдер қанша ескерту жасаған жаңылды шақырып айтқанда өздеріне тап берді жетім деп шеттетесіңдер бәрің осы жетімдерге жаба бересіңдер сендер мұғалімдердің өзін қорқытатын жаңыл жаз басталса барлық баланы мал бағатын жайлауға жібереді тек үйде айым екеуі қалатын айымның жұмысы жеңілденіп сабағына көңіл бөлді Бұрынғыда емес жаңыл айымға жала сөйлеп сеніміне кіруді ойлады бұл жаңылдың арамдықпен ойластырып жүрген ойы аңқау қыз бұны білмек түгіл сезбеді де айымның туған күніне қымбат телефон сыйлап көңілін көтерді алғаш рет сыйлық алған айым жаңылды құшақтап жылап жіберді ол телефонның ақшасына кейін үш есе қайтарамын деп іштей мырс ете күлді жеңгесі айымға әдемі киімдер иіссулар бояулар алып беріп тіпті айтатын ақылы қыз баланың әдемі болып жүру керектігін сәнді көріну үшін қысқа ашық-шашық киім кию керектігін ескертіп кеңес берді бұл ісі қыздың ойын бұзып жаман жолға түсіру бейкүнә қыздың арқасында ақша табу оңды солын білмейтін қыз бұзыла бастады кейінгі күндері жаңыл баларға баратын болса айымды ертіп жүретін ерлердің үлкені де кішісі де айымды көздерімен тесіп жіберетіндей бұл кезде айым өзін теңгесі сұлуға санап ешқандай қыздың өзінен асып кете алмайтынына іштей мақтанатын жігіттердің не деген сұлусың деген сөздеріне еріп кете жаздайтын жаңылдың сабақты қайтесің өзім ақшамен оқытамын деген сөзіне сенген айым қайтадан оқу үлгерімі төмендеді үй түрлігін бітіре сала айнаның алдынан шықпайтын одан қалса әлеуметтік желінің қызығына түсіп кететін айымның мектеп бітіретін кеші де жетіп оқуын төменгі бағамен бітірген ұбт ға қатыса алмады жаңыл оқытамын деп еді кезінде айтқаннан тайып шыға келді ақша кредиттен ауыспай жатыр келесі жылы түсесің жалған мұңайған кейіп танытты айым да қатты мұңайған жоқ әйтеуір оқимын деп есесіне оған әлеуметтік желі қызық еді ол кездері ауылға енді ғана сет ұстап интернеттің қызығына шыжығына түскен жастар әрбір бейтаныс жігіттердің сәлем жаным таныспадық па деген сөздеріне мәз болды кейінгі кездері бауырларына да көңіл бөлуді қойған тамақтарында жөнді істеп бермейтін еді бұрын анау мынауды тығып бауырларына тығып беретін жеңгесі айымды жаңа зәулім үйіне кіргізіп бауырларын ыза мүңкіген лашықта тұрғызды қыста суық сарайда тістері тістеріне тиіп қалшылдап жататын жаз болса малдың артында жүрген бауырлары асып кеткен бірдеңе деуіне күші жетпейтін байғұстардың ағалары бет көгертіп аяусыз соққыға жығатын оларды көретін ешкім жоқ еді жаңыл үйде айым екеуі қалғанда сыра ішіп айымға да ішкізетін басында ішпеймін дегенде немене кішкентайсың ба үлкен қызсың ғой ұят емес пе деп ақыры ішкізді айымға сыра ұнаған өзін кереметтей сезінетін ішінен не деген күшті деп сықылықтай күлді екі бөтелке сыраны бірден ішіп масайып қалды жалғасы бар